और इस साल का सर्वोच्च मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसने लोगों को आग लगने पर बचाव के रास्ते बताए और कई जिंदगियों को बचाया वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारे जाने पहचाने फायरमैन है फायरमैन जी अगर हॉस्पिटल में आग लग जाए तो फिर कैसे बचाव करना चाहिए हॉस्पिटल में तो मरीज भी होते हैं जो खुद भाग नहीं सकते फिर कैसे बचाया जाए धैर्य और शांति से फुर्ती और समझदारी से भागो भागो भागो भागो भागो भागो सबक नंबर एक हॉस्पिटल में अगर किसी कारण से आग लग जाए तो सबसे पहले फायर अलार्म को दबाएं। सबक नंबर दो आग देखते ही अग्निशामक यंत्र से आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आग फैले नहीं